Я не злодей, просто не люблю людей И особенно таких, как ты, непрошенных гостей Ты не обольщайся, вот мой тебе совет И, кстати, не пугайся, у меня в шкафу скелет А туда ли ты зашел, на то ли шоу Слишком рано ты на ты, не переступай черты Мы не пара, не друзья, не причесывай меня Хочешь друга навсегда, заведи себе кота Мы не банда, не семья, не причесывай меня, отойди, отпишись, поспеши другую жизнь, не причесывай меня.